にちは浅香智子です今日はですね東戸塚にあるサラマサカさんというところで湘南を代表するというか日本を代表するブラジルピアニストの方のレコーディングの現場に突撃を <laughs> させていただこうかと思ってあよくば一緒にやれたらいいななんて思ってるんですけどなんかもう曲すごい聞こえてますよ みましょうか。 声はいい感じですかいい感じバッチリです本当ですか、はい、本当ですかじゃちょっと一緒に何かやるとかと来ちゃってるんだから、ね、そういうことでし <laughs> かくああやった、ありがとうございますペトロフっていうピアノですから面白いペトロフこれ多分もう日本ではここぐらいしかないチェコね、チェコのチェコのピアノですってびっくりチェコに日本で会っちゃった あのエッジのある音まで、ね、すごい豊かに出ますよねじゃあどうしようかな何の何の曲 かったら何か混ざれたらいいなと思ってるんです混ざっちゃってくださいはいやったじゃあちょっとちょっと待ってくださいねなんか持ってきてるのかもしかしてあわよくばと思ってさすが持ってきちゃいましたさすがこれ洗濯板 Hallelujah.